好，那刚刚讲我们要怎么把姜用到它的一个淋漓尽致之处呢？我们有请我们的张医师特别提到说，我们人会生病，除了体伤之外，就是热能不足。对，那常常有人讲说，百病起于寒嘛，胸冷对胸寒哈，是不是也容易会有一些病痛上升？所以，呃，有人说这个姜是最好的除湿机哦。对，我刚刚就问说，那什么意思啊？除对不对？除湿机？哎，为什么？ 是因为它本身辛还有辣，哦，本来所以它是温热可以让我们全身循环变好。是，所以生病的时候吃了也有效。那如果平常保养，就是像。 姜啊，加一些红糖啊，哎，这个也可以当保养。你看，这自古以来哈，其实很多的啊，这个医师或者是呃，这个专家都爱用姜嘛。你看，你刚刚讲，心而不老，可这个是念书吧？可和可果可药，哎，哇，就是万用。所以为什么它是厨师机有它的道理所在哈。啊，那我们看浓姜汤、姜粉、姜粉泥、鲜姜泥，这是我们常热源不足的时候可以用这些方法哦，是不是？是。好，那先讲浓姜汤呢。好，我先把浓姜汤介绍一下。 龙汤汤，它的熬煮方法有时候会用鲜姜片，有时候会用干姜片。哦，那这个都可以达到它的一样疗效。所以是鲜姜，就生姜嘛，这是晒干的就干姜片。哈，那一般鲜姜片是十斤可以做成一斤的干姜片，比例是大概是这样。我我这个就是干姜片，就是对鲜姜之后，然后晒干、风干之后变成这样子，所以它的体积也变比较小。所以刚刚张医师说会变。 比较小，嗯，对对，而且携带方便，对，通常是十比一的，十比一就就新鲜的要差不多呃，如果你用干的乘以十就是呃这个呃剩下一公斤嘛，就刚刚讲十公斤，你你晒干之后就变成剩下一公斤就对了哈。那这个熬出来的姜汤哈，如果以一斤，如果五百克那是大陆啦。大陆我们台湾是六百克一斤，好，那这个一斤熬出来的，对，它可以。 内服啊，那是不是也可以外用？其实龙姜汤在外伤方面也非常好用，它可以做清洗、清洗伤口，啊，这个然后让伤口修复的更快速。嗯嗯嗯。所以姜汤它可以内内服，也可以外外用。哦，是。所以这个也这个要用熬的，这个要要熬煮，然后放保温杯，不要超过十二小时，现煮现喝就对了。最好趁鲜喝。 好哦，是那保温如果超过十二个小时，怕久了会变质哦。那这是大概是一千 CC 哦，是不是？都对，那一千 CC 差不多是五碗水，熬成啊三分之一，剩三分之一大概一点七碗。哦，就就要一千 CC 的水了哈。啊，对，差不多三百三百多，三百五多一点。嗯，那大概这样是一天的量。嗯。 那大人的量还是小孩子？大人的量，大人的就是大人，大人的量就那小孩子也可以喝啦，但是可能要减半。哦，根据年龄、根据他的体重，嗯，体重来做辨别，然后都减量这样子。嗯嗯，是是。那如果喝这个，这算是浓姜汤喽？啊，这这个是生病的时候喝的，跟。 平常在家保养都不太一样，哦、完全不一样。那我想请教一下，如果喝了这个浓姜汤哦，因为喝下去之后才会知道状况嘛。对对。什么样状况就表示说我这太浓了，还是不太够？很好，这个问题就是喝了感觉身体很舒服，甚至流汗，然后流汗完也很舒服。嗯，哎，这个时候是刚好就是好，这个量是对的。是。那如果喝起来像刚刚讲的，哎。 这里拉肚子啦，胃痛、嘴巴便秘啦，这个时候就不适合，就就要减量，或者是说有些人觉得自己太燥的时候，我不晓得会不会有眼屎，是不是？啊，眼屎就太燥了嘛，喜欢呢。如果喝了有症状，我刚刚讲的不是过量，就是它原本运转就不顺畅，吸收热能就不够啊，所以这个时候。 如果没有按推，一定要减量。是是。那张医师，你在帮助很多人过程里面哦，什么样的人他必须要喝浓姜汤呢？什么样的症状的人他你会建议他要多喝啊？化疗的人吗？还是啊？要看体质，什么样的体质呢？没有体力，什么叫没有体力？比如这个人讲话有气无力呀， <laughs> 行动迟缓无力呀，甚至身体浮肿啊，好，然后甚至还有喘呐。 面无光泽，脸色苍白，嗯，这一类，然后就是四肢冰冷，啊，身体也冰冷，这一类的时候，很就可以看得出来。所以他不一定需要很大的个人。他不一定是说是重症哦，不是重症。这些我刚刚讲的，其实都是比重症还要重，因为他已经没体力了。 哦啊，所以这个时候有时候过劳也会没有体力。对呀，啊，所以这时候也是容易。我觉 <laughs> 时候我会没有体力啊？当然了，因为当然我们知道疲劳、过劳这个都有很多的讲法不一样。他刚刚特别提到，就是说，张医师讲的是重症哦，重症，因为他我们疾病是有从急性病、慢性病，然后慢性的疾病以后，包然我们常常讲说是。 呃，重症就是比较严重，还有另外一个就是说，到底你是晚期还是末期？晚期、末期是有很大差别的。对，晚期还有机会可以把它救回来， <laughs> 末期就是机会已经减少。所以中国人的这个字幕啊，字啊有很讲究。对，那当然这个浓江汤，对，刚刚啊大家都提到，我知道啊这个主持人都一直要问到，就是说怎么样是最好，每个人吃了都没有问题。 人家张医师有提到，每个人的体质不一样啊，对，然后你的饮食也不一样啊，过于不及都不行，所以有时候必须要让医师给你看一下，说，哎，你的体质是偏向哪个，那么只只能喝多少的这个剂，那这个量哈，那这样对你才有帮助。嗯，那当然，如果你整个身体刚刚这个。 的节目主持人，他也特别提到，嫌疑他就提到，就是说，如果你是单纯的虚弱，你这个时候就不一定要要那么浓。对哦，那你如果说真正的，刚刚张医师讲的，整个体质都会對体伤的意思，就是你五脏六腑及的机关，呃，你的器官机能都已经衰退到某一个程度，嗯，才真正就是真的是体伤是很严重的这个这个字眼呢，嗯。哎那。 你说像我这样手脚冰冷，然后但是我硬要煮，可能喝淡的就好。对，如果我硬要喝浓姜汤的话，我会不会太燥啊？我会不会整个冒汗到不行，或者是说身体出现状况？可能不是拉肚子，可能会太燥。啊，第一个，你没有症状，你没有什么不舒服。有啊，我虚弱，我手脚冰冷。 <laughs> 你手脚光一个手脚冰冷不一定。对，所以我就刚刚就是有特别讲，是还要有一些症状，症状。 那这个参考起来，他又体力虚弱，然后又有很多的不舒服，啊，这时候可能热热人要补充多一点。对，所以要怎么样喝的姜姜好，吃的姜姜好，所以就要请专家哈，跟大家解读一下，不然说哎浓姜汤好你就猛喝呀，我很欢喜比赛。可是我要问一下，如果流感的人呢？那流感流感中标的人呢？已经中标了，我说在生病的时候可以喝到。 甚至到这里都，我认为是安全量，因为我们长期在试用，嗯，这些量不会出问题，嗯嗯，就是一般成年人光喝这样，那喝完有一个禁忌就是，他如果是急性病，流感了，对，那等感冒好了，就不需要再喝那么浓了，这时候就要减量，哦，好好好，甚至就把那个量变成淡姜汤，淡姜，所以淡姜汤有一个重点就是保养的，所以对，好了就保养，对，因为然后。 其实事实上这样讲，你们都一直讲到这个流感呐哈，因为这一次流感从 A 流一直到 B 流，就是对整个身体上伤害非常大，尤其最近因为 B 流以后产生的支气管发炎、咳嗽太多，有些人都咳到两根都不会不会好的这种呃情形哈。那这个我们就知道说，哎，当当时刚刚张医生提到说，你的症状在发作的时候，那当然就必须要将哦来做这个处理，处理完了以后，你就要必须要根据它相 关的不同症状，然后再做处理。好了，我这样讲更简单一点。从这个，因为我也在教书，从医学上来看，所有的这个呃处方里面用药要治治疗病人的疾病的方剂里面，几乎把姜枣都把它认为它是饮料。 所以你看，哎，你比如说哈，有些人用的这个啊，这个十全大补，讲一个十全大补，的，对，后后面又加一个姜跟枣，哦，你看就知道，哎，对，那我说这个就十二了，怎么会是十全？因为就加了两个，所以这个都是我们要知道说，根据他的病情的需要，你去做做调整。所以我们平常的养养饲养护啊啊非常重要。我们常常以前说 SARS 的时候，我也在哦，SARS 的时候，我要我要跟各位讲死掉才。 七十三个，我问了，现在 A A 流感跟 B 流感是多少？嗯，这样都已经比那个上海人啊，对，对啊。所以说平常的养护哦啊非常重要。嗯，好，那这个是浓姜汤哈，刚刚两位也都补充说明。那再来姜粉，那跟姜黄粉又不一样，是不是？就是炒过的干姜片，姜粉是其实是由干姜片磨成粉，是称为姜粉。嗯，那姜粉一般当然也可以内服，跟姜汤一样。 但它比姜汤好处就是是方便，所以这个就是您帮我们磨，就是已经磨成粉了，就是干姜片，然后磨成粉。哦，那这个如果出去你要熬姜汤，肯定不方便。那这个我们就可以用姜粉啊，几十这样来喝。你这样闻起来好辣哦，辛辣辛辣的那个味道，嗯，很重哎。那等一下我还有问题哦，那到底要用什么姜啊？对啊， <laughs> 老姜、东姜、嫩姜，没有，等一下再请教张医师跟他。 <laughs> 好，这是用。 姜呃，干姜磨成磨成粉，也可以内服，也可以外用。哦，好，内服外用。再来，姜粉加温姜汤调成泥。对，那这个姜粉你又有什么作用呢？啊，那也是姜粉的变化。那为什么要变化呢？因为姜粉它干的，如果我们皮肤病。 那这个一定要用姜粉泥，这样湿湿的比较容易粘在皮肤上，是，然后也可以容易包裹。所以这个不不是喝进去的哈？啊，这个就不是了，这个是外用外用的，纯纯粹是外用。是哦，那好，等一下我们就来看一看，那像被这个帮啊顶流这些哈发炎的话，也是可以用这样敷，非常好用，就是不要有伤口的蝶化细胞。对，然后肿。 硬化，还有一点一点的斑疹，这些就是用姜。那可以祛斑吗？啊，祛斑！ <laughs> <laughs> 听很多人说姜汤这样洗哈，可以养养容、养颜美容，对对，很漂亮，可以试试看。我相信它同样功用，应该也有。好像有香口味的面膜，我我记得我看过那篇。其实是这样的，刚刚张医师讲这个姜真的好用，其实从古代一直到现在。 比如说我们在做针灸了哈，针灸有时候他会把姜啊先涂在那个穴位，是刺痛，那不是不是穴菌，那让这个姜啊能够这个这个姜汁啊，让活络它的这个经络。另外，他现在把它演创成这种姜泥，姜泥有时候我们就是为了哈，他刚刚讲要热能，你就把这个姜泥在它身体上的延时点或是其他相关的穴位，嗯，磨过以后，你就要红外线哦把它照射以后，哎，它的渗透性的，然后清呃。 那个呃叫英语，好多讲抓喽的丢啦，对啊，就是很简单，就是抓捞嘛，对不对？抓捞鸡嘛，是不是？对，抓捞啊，你丢不？抓捞姜啦，不是鸡啦，丢掉。是咱抓诶鸡诶鸡抓，是咱有抓抓捞鸡嘛？对对，那就是抓捞姜啊。那这样大家可能就更清楚了哈。那这个鲜姜泥怎么做呢？其实今天我们呃张医师要教大家哈，鲜姜打成泥，对不对？ 嗯，鲜切片，这是老姜吗？我刚刚也想问的，鲜姜片，鲜姜片，哦，就是这就算老姜了嘛？真的是正老姜嘛。哎，老姜哈，哎，也也，老姜一般是瘦小，比较干呐。哦，是哦。一般鲜姜其实比较大一，大一点点。那没关系，这个就是我们说的哈，嗯，品质的问题。嗯，那这个都可以用。 哦，就是你把它切成这样一小块，是。那切成一小块之后，就切到这样哈。好，对。然后就倒进这个，嗯，就把像打果汁果，就是打果汁这样，对不对？要整个都下下去吗？不，不用，我们先示范一下。好，示范一下。 <laughs> 好，先。所以这用鲜姜就可以了哈。好，用鲜姜。但但不建议用嫩姜。对。嗯，好。 那这样差不多，这样可以。那这个水哈，嗯，这个就一般我们主张是用热水，要不就是姜汤的水。哦，所以这也是熬过熬过的。姜。那最好把它倒到淹盖过就可以。哦，那我们现在来用。那这个不是可以，这可以吃吗？打出来？呃，现在打的这个，这个是要敷的，外敷对，外敷用。但你要喝也可以的。嗯嗯，这就变浓了，比较浓，对不对？好，那我们开始来打。 其实这样很快，大概不到三十秒就 OK 了，对不对？哈，我们要沥开吗？要沥吗？现在要倒出来哦。好，那还要过滤一下。要过滤一下好。如果伤口是已经破皮流血了，对，哦，或有伤口很大的，好，那这个时候一定要用姜姜泥。姜啊？为什么？为什么？因为它到底是姜粉或姜粉泥，它会粘着在。 哦，但是有伤口的时候，已经太大了，容易裂开，然后。 甚至纱布一拉开，它整个皮又掉了。嗯，那这个不会。好，我们看一下，现在打出来之后，这是姜泥了嘛？对，这刚刚那个姜汁，就原汁原味。你看那个味道，真的是干湿分离，你一定闻得到吧？对啊，干湿分离了，对不对？这个姜汤还是可以熬成姜汤，也可以在伤口对做一个清洗哦。所以，所以现在如果是呃外伤，但是没有破皮的话，就可以用我们刚刚讲用姜粉泥啊，是来敷就可以，是不是啊？那姜粉。 你就是直接它的制作很简单哈，嗯，就是把姜粉哈，我们倒，这就是刚刚干姜磨成的磨成的粉，磨出来的粉，对。那这个应该你的伤口这么小，一点点啊，一点点就不用太多，就不要浪费。对对对对对对。那我们再用这个姜汤哦，哦，这是姜，这没有加红糖的了哈，或用温热开水也可以，哦，用水也可以，对对，温热开水。所以这是没有加糖的，也不能加糖，对不对？ 要敷的话就不行。那我们把它和一和，开始好，我们就试一下大概是怎么做。嗯，这个就爸爸妈妈有时候可以哈，把它学起来。对对对，好，就抹在那个抹在抹在它的就是痘痘还有哦，哎伤口上面伤口上面。好，好，这些都是还有哪里？这里这里这里这里好这里就是这样涂上去。OK，好，嗯。 那要一天要换几次吗？哎，可以。如果要换个两次，我认为都无法。但是注意哈，好，这个涂上去之后，对，最好用保鲜膜把它包起来。哦，因为有一个热度，对不对？对。那那张医师，如果有人的皮肤会容易过敏的呢？买些上？对，那就是包进去之后，对，一般可以测试。如果五到十分钟是最可以测试出来。哦。如果患者很难受，嗯，那差不多。 最久十五分钟就撤掉哦，好。啊，如果哎，他觉得蛮舒服，有人用到十几个小时都无所谓哦，好。哎呀，芳姐，你现在觉得热热的吗？看起来有一点点，真的，有一点点。我们就把它包扎起来哦，因为现在还没有热，还没有热，还没有真正进。它是姜本身的温热。这样，如果这样包扎起来，它就不会弄湿你。如果是体内，也不会弄湿衣服。哦，对。那这样之后还要其实家里面有些被有纱布的，就缠起来就好了嘛。如果说有布哈，为什么？ 把它包扎起来之后，嗯，那我们可以用我们平常的软软包，软软包有热敷的作用，然后把它温敷，温敷隔着，然后再看看有没有把它再包扎起来，好，这样这样就可以让热源不断使用。好，那我们比比如这个布，对，我们把它分成两层，包扎起来。我们说，如果是冷的话，还可以把它放在后面，对不对？这样包扎起来，保温，这样就可以哦，当做保温。哎哎。 温度上来了哎，还蛮舒服的哦。嗯，一定要隔着哦，看是用毛巾也可以，比如说我们拿起来，这里要隔毛巾，然后软贴才能贴上去，不能直接贴上去，要不然温度太高会烫伤哦。所以这个大家在学习要注意的，所以我们一定要隔着布啊。那所以隔着布，我们把它包起来之后，啊，然后把再把它这样敷着，那这样。 会热源会缓缓进去，加上姜的热，然后它整个就可以渗透到进去，那修复就会加速。好，这是呢，呃，我们张医师认为说，当我们身体的热源不足的时候，你可以多用姜。